jūs šodien atrodaties? Pasaki man, kur mēs atrodamies. Nu, mēs esam kur mēs atrodamies? tuku ļoti tāds jaudīgas uh, divriteņu mašīnas. Nu, pārsvarā divriteņu mazās mašīnas. Viņas pa tādiem kalniņiem žīg, žāk, tur maudz. Nu, vopšu motokrosi forša lieta. Jā, jā, Valmieras pusē. Superkaus rulē. Wow! Tagad, tagad, tagad. Rauj, rauj, jumtu. tieši ir superkaus? Superkaus. Tas ir kaut kāds tāds super, nu, tāds super liels kaus, moški. <laughs> Jā, es gribu viņu redzēt. Kurinām aizies! Es pāris nedēļu, bet manu Nu, mēs jau vienmēr brīnamies, ka tie mazie iziet uz tās trases, kā tie vecāki savus bērnus tur redzēju, mēs, mēs uz skatuves tur devām vaļā uguņus, un neviens tur neskatījās uz tiem. A, tur viens mazais brauca, izņēma līkumu, reāli norāva uz žani. Man likās, kas tur būs, a viņu smuki jābrauc, džeks piecēlās mauca tālāk, tā kā visu cieņu, kruti jau. Nu, mēs braucām jau garām gar visiem tiem kempingiem, kur visi tur savus močus čīni augšā. Mēs skatāmies katram pa tur divām, trīs rezerves riep, eh, riepām līdzi. Un, karoči, mēs izdomājām, ka tas ir baigi krutais, nu, kam hobijs, kam darbs. Reāli daudz piķis viņiem ir. Reāli, nu, mēs, mēs braucam ar vienu un arī tikai četri riteņi. Nav mums līdz rezerves tāda čupa. Me, mēs, ar vienām, nauda, nauda. mēs ar vienām riepām, nu, 12 sezonas nobraucam. <laughs> Beigās jau uz diskiem rulē. Jā, jā, jā. Viņiem nav tikai riepas, viņiem arī ķēdes, kuras viņi eļo. Ar ko jūs savus ķēdes eļojat? Nu, es ar... Tu jau jautājumu, ko tā līgums prasīja. Es ne... Ar no, ko nu, es no, nu, savu no. Nu. ķēdi eļoju? Es tik publiski mikrofonā nevaru to Nu, teikt. bet ja nu tomēr mēs ļoti lūdzam. Nu, jautā viņam, viņam apkārt. Nu labi, ar ko tu eļo savu ķēdi? Es ar zeltu. Ar zeltu. Jā. Ar tīru zeltu. Nu, es neesmu redzējis netīru zeltu. Ok. Я хочу себя точку и точка, и точка. Tas bija mēneši. Un kas tad īstajiem motokrosistiem ir jāmāk? Jāmāk droši vien, ka brauc. <laughs> Ok, paptaši tāds teikums. Motokro... <laughs> Motokrosistiem ir jāmāk labi braukt. Oh, jā, nu, viņiem jāmāk izvēlēties pareizu mūziku un to, cik mēs visi objektīvi redzam, viņi māk izdarīt, pat cik mēs šeit tā. esam. Starp citu, jā, šodien tad publika vienkārši rāva jumtu nos. Sākumā jau bija tādi, nu, zin kā baila varbūt vai kā. Pāris žāvas. Nu jā, žāvas vēl beigās bija, <laughs> bet tā vispār publika bija baigi foršā, tā ka to viss krūti. Tôi thấy hôm nay rất là tốt, rất là hay, tôi thích ở đây. Ok, un ko tu vari pateikt? Viņš teica, tip, cool daudz skaļāk, daudz skaļāk! Vēl skaļāk! Un puiši, kāda būtu jūsu superhaula? Ai, ai, ai! Valodiņa jau raustas! Cik tas alus jau tu ir ribās, Nav neviena alus. jā, jā. Tātad, puiši, Noņem man tos makaronus lauksim. <laughs> Tev arī visiem te. Labi, labi, jautā jautājumu. Puš, kādi būs tu? Es tev pajautāšu. Puiši, kāda būtu superkausa himna no jūsu puses? Ziniet, nu man liekas, tas nu nav aiz kalniem. Nu redzot, nu kā, kā mēs mākam, vai ne? Mēs jau varētu to motokrosu superkausu sarunāt. Arī viņi mūs no, motivēs, kā saka, vai ne? <laughs> Un mēs viņu uzrakstīsim. <laughs> nu, tā mēs varam gaidīt uz nākamo sezonu. Nu, Gāz ejam, neguļam, līdz rietam nobraucam. Jā, un pat vēl labāk. Nu, tā kā gaidām, varbūt, ja karti Valstis sakritīs, kas to lai zina, bučas visām smukajām meitenēm. Čau! Lai jums ir labi! Tagad man vajag jūt.